balik lagi di channel saya Felix Winardi dan kali ini gue berada di Balon by di Plaza Indonesia di lantai 5 dan harga tiket masuk weekday-nya 100.000 dan weekend-nya 120.000. Jangan lupa untuk komen, di like dan share di media-media sosial dan jangan lupa untuk di subscribe dan pencet loncengnya ya. kalau misalnya kita udah beli di Traveloka atau di on the spot kita akan dikasih kartu begini yang ditukar dan ini disponsori oleh Pon, Sasa dan Tokopedia. Selamat menonton. ataupun saja dia harus maju terus ke ruangan-ruangan yang selanjutnya dan teman-teman aku yang pakai nentek balon ataupun seragam balon mereka boleh banget kak diminta tolong untuk foto-foto di dalam dan karena di dalam gak ada toilet kak jadi kakak-kakak yang mau ke toilet boleh dari sekarang dan tidak diperkenankan untuk berganti pakaian ataupun foto-foto endorse lainnya di dalam dan mohon kak untuk tidak memecahkan balon secara sengaja oke kak dan sebelum masuk aku mau tes semangatnya dulu nih kalau aku tanya balon how are you kakak-kakak jawabnya pecah banget Aku tes ya semangatnya ya. Balun, how are you? Pecah banget. Balun, how are you? Pecah banget. you again. Thank you for watching. Bye bye.